आंखें मिला मुझसे अब भी नियत साफ होगी अब भी इतना प्यार मैं करता हूँ तुझसे के अगले सो जन्म भी तेरे हाथ मरे ये दिल क्यों